Всем здравствуйте, мои великие подписчики. Вы снова на канале Сергей. внизу Вот, вот так вот. Так, быстренько выходим. Берем калаши и выходим. Так, это вот так. Все быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Так, это надо. Так, сейчас, подождите. Опа, вот так, оп. пошлите... Так. Фарты, вот это все. Здесь вот так выйдем сейчас. И пойдем сейчас к больным. Я стажер, я только уж сбежал с этого. А, если вам понравится это видео, я, я думаю, вам это точно понравится видео, потому что вам рубрика это понравилась. Так. Тепловая и холодная камера. Там... Там... Там... Тандур. Там лечение. Самолечение не надо нам. Так, это что? Пустой, да? это сесть. В этот сесть. Его, чтобы кто-то катал. что-то было же. Сейчас нету. Так. Что у нас здесь? Укрытый книжки. И что это такое? А, камера также. Так, э, здоровые, здоровые. дверь. Что это такое? Это дверь, да? Так, все ясно. Это дверь. Если мы... Так, я туда точно не, не, не пойду. лампочки. Да. Погасли. Кто опять эти? Так. Что здесь? Здесь включено. Так. Э, здесь суть в том, что здесь надо охранять всяких пациентов зомби. Так, ну здесь, как сказать, здесь все так и есть. Там ветродойка, которая их, ну вот, чистит их. Так ясно уже. такое. Здесь вот очень теплая камера. Так, что здесь? Холодная. Ой. Льдовая пишем задраивался здравствуйте 于是，嗯，军官他挂了。 <coughs> 哎呦！ И что у нас здесь? Пусто, нет никого. Это я чихаю уже после этого. Симптомы. Чихание, кашель. push you. увеличу здесь. Холодно, ты чё? Холодно. Блин, вот доктор все может, а полицейский вообще ничего. Oh, Merry Christmas! то, что она у нас есть. Наручники, ну все. Бинго, наручники, это мое. был вход какой-то. Вход. здесь вот все и находится. Использовать. Использовать тепленный генератор. У, сколько я буду делать сейчас. Нельзя тыкать это делать нельзя делать Здесь пусто. Mm-hmm.